can't we say to mu strategic places mubeeremu ambulance ekyokulabirako oyogera nti mm. omulwadde mu kitundu kubaavo told you tize katonda ndeetera ebintu nembiraba nti kati oyo singa mbadde sina facilities to be dead mukyalawo ee eh, kuba abasawo bazere bagaa nti is beyond ye dwayino kakati ekyo kimu mm. nti tosobola genda wa neighbor tosobola kukola ki kati kanti we put ambulances in strategic places where you can ring as a government and you alleviate this because it is not about to go that's one hmm. two why don't we clarify nti embaga tesoboka except those who can manage but, but why would we even clarify it amani eh. gora kisigo sazamwe ati chenkubulira ndi kakati inoga ndi nze eh, tisoboka tisobora eh. ndere to present one ati tisoboka ndibana imbembaga mu bibe mu bibe ko muvu na is impossible ne yage da gobo chozo ndi kisoboka ndi kwasa mu jura tisoboka ne sili na wengena ku ah, mata wa goli wa kamoto kati tisambula tuje kugamba ndi sina wengena kuno na mata wawe sina wengena kuno na bakondo bibange yes mata kamugame imbage ejire Kijo msebe nateko kuwali wechi njaka hey, mchega ni kati mwafiridwa Munga nda karagara kuzika Siri Na yeye chie mbaga mchika What is wrong Mbaga na mkanisa ya wechi What is wrong Minuta ya nabaga mbakonte mugule kanisa What is wrong with sending a delegation to Kenya To do what To study how they have made the improvement Kamba guli mbumulike kukuli hmm. Eh, I eh, think eh, a kukuli hey, ye gomba fe Gundi weyaja Gundi hmm. zino enzige sempi jadidini minister of agriculture led a stronger delegation to Kenya to find out whether the enzige were black white zifana nazitia and the government put in the money Eh, because enziga was not everybody's problem yes at least I did say that you have to do your money when you said that you have to do it and then you have truck two mm. what is wrong umusajja wa boda boda bipopula batambula nabyo kubanko nze nkugamba ti umusajja wa eh, boda boda umukwatira ku mukaka walio natulia stations zimanyidua e, yu impound hizi boda uh, eh, will he walk or 10 miles back and to bring you money oh boda boda a flout in the bilagiro mm. Eh. bamufunane batia anti mwate kawo faini hile ni mugani so, so that kati mufunane batia kakati the argument is hmm. does he walk 10 miles kubanga bachi abuse inja haba police yeso siya send eh, niiba alibu mfunanyi wacha chamari ee chato ndai mdilo kufunani wa boda boda amini vila kilo waliwa relative wange mm. yaguze emmotoka bwamala ogigula aba osuwako odi kampala nagikwata bagibiramu entungamu emyezi ebiri egiisi nembabuuza hmm. nti abagibiramu all the roadblocks in Uganda, have they been informed that such a motor, that a registration number, what type should be impounded on the site? M maybe yes. Ah, yes, I'm emphasis, eh. ajiteka kuone ya guzi. Siku noo nyabali, haba atuunze. Choga amba tamari, eh. ainabu bezi impara na kuono. Haa, ah, haba ya sent, beba mu grupu yemu. Grupu ye ya tuunze yemu kagweka nkuburi. Mm. Zomwano wange, ngari makerere. babera stubborn nge makere wabirayo kuba sente enfu fake money bapolisi bebaali bazirina bobawa miliyoni emu bakuwa satu bobawa esatu bakuwa mwenda abaana babagagganga babakwata baali aba nowange nga babatwala enateete nga babalaga nti wano wetuzikolera tulinawo naki ne sample ziziro nga bawaayo oba owange yazijjawa saategeera nga bawayo obukadde obu bagenda okutuukayo ngaabasajja bavuddewo we babalaga we bakolera bavuddewo kakati nga babakubira essimu oluvanyuma lwenaku ssatu abange mwali mulala twababba tye muleteyo nenda twakoze nyingi sapulasi nga bekuŋŋanyamu kakati nga babaga muhoteri emusijja jogera mujje mutusange mu woteeri ku ssaawa kumi nabbiri kumi nabbiri emu bbiri ssatu nnya taano ez'ekiro balinze eki nga abasajja tebajja nessente nga bazibawasize ezo tizeezo baa bafulumanga kabanga lya poliisi ebakwatbaa bafulumanga kabanga lya poliisi ekolaki ah, nabaganya abange gundi nammwe nina amagezi mwakaza abantu bameka abafuluma woteri eno nedda polisi ebera ne surveillance ebera ne intelligence no, bayitera kuba ngera baba eh, planting why did you why did you leave these people with the fake money to leave the hotel wange namwijjayo aba abagaga be baliyako sente because i reason tambali hmm. atira tusobola okola fembi nazeo lezega gwoli mulokole gwe bajja kubba nnyo tebanzibaabasajja balina amagezi mangi nnyo how could they safe to live natete to come to kampala in a hotel how did they wait midnightbayagalakwata bano eh, eh, eh. bakomplisi bakyo bali babateekawa they had walked away bakwata bano na sente anti omulimu bali bayinza nokuba nga bali bapoliisi era bagala okumanya abaanguba obaagula naagula asobola okutuusa gye bakuba nga bazikwatyako zizimu zaabo za poliisi owange teyasulayo e, e, naye tamale e, mukwate bali toyinza nabagamba nti mwakoze bubi nnyo mwalikutebonawamu mwalikutebona balese sente nemubemboka empitirivu ennyo temwalindabyeku naye okuleka balina balese sente babafuluma nesente kabanga lya polisi mwe mulina sinifadde oko muyinaki basomaafya gisome gyenakuwandikira nakawandikadde nsomewa eh, waliwo aho why Museveni does not understand the mafias one one eh it is hmm. there is no way if you ask this old Kampala man October 29th. the time lag between this vehicle change the hands N N why do you wait a motor can be changed eh, immediately yakajigula ne bajimpounding old Kampala ekitegeeza bakolagana nabo tubugendo jitunde Eh, iyo nayo yaguze muruka nga nga agule muruka inkozeseko iyo eh. ti afudiye kumanyobe muruka namu ah, ah. basina mu ba imoto kasiye bajibira mu baga nje bajibira mu ntunga mu eh. how did the robbery ka kadi usually by in robbery hmm. in ntunga mu find this way to Kampala would have would have been impounded on all road blocks that's it bali baga nje moto kaye bidwa mu Uganda mu na message ne tambula why do you want it to change hands ndo kwetunenye za baji gula ole ya inafasite zisenge za polisi kwa kampala osi nenda ndika ti polisi ya kute ye kadi yaga huli de jiva jiva haa mbutu kwa jiva kute nge mazo kuchusa hands ya wange bali jijeyo so kadi kadi ono mamu funa anaji kubela namuru ka ya biruamu ya yo gerebe ya jibuzeko ababuze e chuta chisobola abajewa bali ne osi wa odi kampala abu ugiri nanti mbutu kwa jiva kutamari abajewa do you wait let me tell you what do you <laughs> do what do you do with scientific do you wait in the car baba deba tunuri the way that what you do you ah, ah. change your hands eh. immediately so are you saying immediately to change your hands the eh. ownership eh, angel gabriel who is the target angel gabriel visited visited the ostrich ampala who is id who is the target is it the car or the owner of the car ah, the new owner of the car i didn't go over there balina we bafiirirwa kati kino ekizibiti mu myezi mukaaga bayinza okukitunda era bayinza okugamba tiye emmotoka giveeko bagikozesa mu raketi eyo bapoliisi be bagikozesa bwegigula nga bakkwata buli wegigula nga bakkwata abapoliisi babbi ono omuvubuka eh, owamagye eh, eyakuba abantu wano n'abatta what happened mvukaji uyu yeli wa maji yagenda nachi memundu mu state house mm. what happened ba eh, kanyama beba nanyi ni bukazo babu staking anga bu malaya kati e, ba marumuli yako sente kanyama na jamu kuba tuline mukazi wangi na ajichima singa leta baso kana asengule chisi o yakuba ku deviate wali yeah. mm. okitegede a soldier believed that this was a prostitute when she was being attacked by the Kanyamas after taking your money, money in marriages. What you doing with my wife? singa yaleeta bazoka n'ekizimbe n'akisengulawo <laughs> ate kyekanyama kyali kyadduse dda tekifere kyali kyadduse why Museveni and Ugandans have failed to understand the mafia eh. unlike the mafia groups Ugandan uh, Ugandan mafia captured all institutions of key government um, except the army in many countries mafias are criminal groups um, who operate outside the state structure but in Uganda mafias capture almost all state structure number two unlike their counterparts elsewhere the Ugandan mafia uses government institutions because it operates with within government, one cannot tell if an Initiative is unofficial government policy or it's pushed by the mafia for their own interests. Number three, since the Ugandan mafia controls the state apparatus, it controls government jobs and has influence over the activities in the private sector. Number four, the mafia controls both the state and private media. The Minister of Information has powers to intimidate the media institutions. At one point, the minister attempted to switch off my programs, but this uh, he was humiliated by the public, which forced me back on air. Number five, the mafia controls strong institutions like churches and other religious groups except the Islamic community. This is done through the leadership of those religious groups. Number six, Ugandans do not know how things work and end up supporting the mafia oriented policies. Number seven, mafias design their programs and policies on the needs of the society, especially the poor. A poor person is made to believe that the mafia oriented program, uh, the mafia oriented program or policy benefits him or her. Number eight, mafias control traditional institutions well aware that people have a lot of trust and and faith in these institutions. It becomes a big problem uh, to those who trust and alert the public about the dangers of mafia infiltration into inst traditional institutions. Number nine, mafias use respected institutions, especially the women groups, human rights groups, youth groups, and the law society. Number 10, mafias control public opinion in society and make leaders their stooges who they install and dispense. number, number Um, uh, bonambu sumi wano uh, namba yagaramu uh, ah, ya churches ah eh, nide ya churches njivude ko kaka bali ntu yagaramu ya churches twala twala ba agabe mmeri ah, nenda ni number 1 eh, eh, ah, ye fananyiriza ya task force task force we have ya damugaba ani yali agabe mmeri fananyiriza ya task force iwali mukulembeze wa dini ngajira bawandoza eh. neriye anti akawunga kefana ngati kwekankoboze akawunga ah, ah. kafana na oyogera kusomba sendi ngando anti wotegerera omwana hmm. tiabadde akwata mukoti ya kitawe bwe bajimwanika waggulu watatu katadda mugula kabalagala kusomera <laughs> taata wamuyetekotibakikwatanayongere eh, waggulu eh, omwana ono womutegeera taddamuggula kabalagala ku ssomero kakati namba one ebadde nungi kakati eh. omanyi nti bweoba yagala okukula mu saidi olina gyosomero bagi bakugattira empeta okukula <laughs> era oli mukyaki oyagalire kubiwayiriza ate mpagiwayiriza you look at those who are promoted inside but specifically you married in a certain church and a certain pastor is it a coincidence One, the head of side yashabira is it a coincidence yes as atije coincidence anti nkubuulira mm. ninkugamba nti kakati kankubuulire president yateka sente so, nyingi nnyo bamafia bayingira dda mu makanisa gafenga nga yeah. Eh. um, except yeah. uh, mu community yeah. yote tebaliyo uh, mu islamic community eh. wakisikizi abakisiramu abo bazibu nnyo bazibu balina ebibinja bingi nnyo abasiramu balina ebibinja bingi ezotiyinzaatebona eh, eh. omukulembeze waabwe bamubuuza nti okijjeewa abasiramu babuuza babuuza okijjeewa ekulaani entukuvu hmm. ekyoluwalabu kisigalawo sigwe osinga abagezi bonna interpretation toyinza kukyusa kulanoga nti kiri kyokyusiza kitegeeza kino ekyoluwalabu tokitaddeewo originality infiltration muislamic community kiraba kubaayontono e, nyo number one egambye bweti unlike the mafia groups the ugandan have captured all institutions except mm. the army army teriimu army bagitya yeah, so ame tesora kutiyamba mtu no trouble yesu bwana kwanga bwe debategera mm. mu inter kugambi mm. ndi president ame katikira no kutegera ti mtu tano president ali yakwenga covid akona mutera wo ba maje era mtademba maje iba maje mm. beba musobola lwachi ndi oxygen yavudde wa amangu ennyo nga sente bazitadde kakati the, the situation is mm. as we approach the third and which can be disastrous the third, the third, wave, third wave the military must monitor nti ebitanda byakoleddwa gyebiri uh, order ya jesi ni moja president asobola kulagira wamagye mm. salimu saleh yayogera ekigambo abantu bakitegeera mm. salimu saleh yagamba nti ever since I became an army officer. Mm. I go to my brother, salute him, receive orders, salute him, and I leave. Tutugira kwa family? Order ya jesi ni moja. Kali mino vya baba? Niti president Museveni, singa ya gambi wa maji, niti nakugambi vitanda bimeka. nakugamba oxygen mulete ki omanye yali badde ali mukoti maaso kati kali andi batadewo jono lusoke eh. waliwo kano kyobe eh. Eh? batambule facilitate them ah, bamukolere report nti kakati batugambye nti embaale kakati mwekambabuulize bannakenya bwe bategedde nti eniimu bwogisekula n'omulondo biina kyebikola ku muntu mugende embaale mulabe mu isaani uganda mulabe role zenimu ezitikka eziraingira ekenya wizi monitoring this bali bakola business ero lejatatamala asobolaanti mujja kubisangayo eri ate kubanakati tekyetaaga kugamba nti ekenya tebitwalayo kubabuulira nti we also need them enimu nomulondo hey. kubaka tiba habalisti bebali uo mm. elanze na ya kadenyo kuyimbo rovinga sali dr sali ee eh, mm. yes abu bulijoba batudeko badama badama why kubanga ululono uluwa denze mbwentulu ya covid iluhiro uluhiro lwako atanga abantu mm. ngatasa tuina haka fuba na kukazi bama ugwe especially mumbera yobude so we can learn from this wali orukusense mm. Now if we not really dead is how how were these going to treat it? Man managed. Managed. Mm. Nchi oru yiro. Irabu wandika, na wandika mkatabu kangi. Tukuchariche wafe kwa hariko mkazi nga mamita muli inyo. Mm. Yafaru yiro. Nga mauge gesibi nga gano. Na yabu ni museze ya muli yako. Tuwamu tegira ya lwaru oru yiro. Bwari butulira. nga bwebalya ku maiti abasezi twabategera nti abo balidde mulinywa kuba bonna balwala olwiro ku kyalo changes mu updf tamalezina bazinza okutuyambako mu mbeera eno eh. ah, uh, pulezidenti eh, yatukoledde ebintu bisatu where eh. i salute him hmm. museveni mm. has effectively reduced uh, factionalism in government buli yebadde azimbye omwaka kundi yamukubye two echachukuzi Museveni has delayed has undermined this question of succession succession delay utedi dangerous aa ah, ah. isn't it dangerous kulee virala mm. kubaka kati wonea sibye wopati people are saying but yes to do what nanti ulira bojao Museveni uruwalero mkaza hizo tufu ganga uwe Tanzania songa system siyo ma, mama rupo nafuka mama yeah, siyo kati ya uvasirika abo basirika hmm. gwe kasitoga kasabata bali bwe batandika okulowooza nti okaddeye leeta omuzzukulu atule mu dduuka Eh, eh, eh, muzeeyi ayinza okuwa omuzuulu ono mpozi bimutta <laughs> kakati he has effectively mm. delayed succession tena any area that produces yakutewokakati muhozi gwe mubadde mugamba hmm. nti akulira kino ekibinja akulira kino akulira kino yakulazeize kanother officer ate bwotunulya profayiro ye gwe yawadde actin commanda tasomangako nabweru kuba nalabye kalama nalabyewa is a, a, a locally trained man uh, uh, chandia kwa yes. tutemu yes. SFC is a locally trained man mm. karati kitengeza aji niki awo na wo ababa debalo uoza neka bila kumanga yes. president wadewa kwa jimu yes. shaka bila neka bila yes. SFC na yo ati jimu kukuli museme ni saying anybody can rule this country anybody can be in charge of any institution in Uganda mm. we are this is a successful revolution nti katugenda kutuka ku corporate state mm. ba mafia babo nkugambi mm. nti yaba kuteko naga nti gwe kastanko zula mm. tombuli anti gundi yazi tutoba mwana wangu obani mm. gola geru zira emotoka ezikutwala nze nzikuweereza nti muwala wange yamutabani eh. wo yeyaambye ah, ah, simuwanga mulimu sikugambangako nti wetayina kuva wanwange yanakucunganga eh. kakati ekyo nekyo twakifunyemu kakati tetusigalidde kawuka kano aka covid aka covid nti amaje gatekinge teto control badiana akasobola a ah, to ah, twashanga ndina bagamba nti kunzige twali training je kibinja hmm. rapid training rapid battalion era era era training mu buli kintu kyonna ngaba series geno kavuma gabali kawuka akajja obabu rwaddo ba civilian bagende babivemu geno kavuma gabatemu owc era yarwayi senzige yes kubanga egunde echi e- amaje esoja pay disease by his own blood mm. life ye soldiers buli dagala lyonna erifulumizibwa mu nsi hmm. lifulumizibwa ku baamagye hmm. so why don't you use why should the, the people of somalia the people of congo the people of equatorial guinea benefit from our soldiers when we cannot mm. it should be permanent one muzeeyi abasajja bano basivilian abazimba abaagala okola abajjemu abajim even the minister of health would be a soldier so eh, eh bo kiraba so hmm. olaba nga so prepared he should be a soldier so olaba nga sofa entabo anti hmm. kati so olaba nga tumaliza esemego ubadenga hmm. tanaba kujja bagamba minister of internal affairs yakulira ebyokulonda kuba bwomutwala mu justice afuga atya police sente zifuluma omulundi gumu mu internal affairs okitegete sente z'owa police okuliza ebyokulonda lwaki ozitwala mu justice ngaate polisi eri mu internal affairs kati besenego hmm. internal affairs yekuliza ebyokulonda sente zifuluma gumuminisita wa internal affairs taba na kibiina ategeke fair election hmm. yes kakati wano bakuganze bankubira amasimu sebo batugambire tugambireko esente sebanazesensera emmere sensera emmere sebanazireeta ndikola mu prime ministers office ate kankubuli mmalirize ttiimu ya nabbanje egenda kukola kubanga abawadde sapooti anti museveni abawadde sapooti nze bamafiya mbalamu badduse bagenda nti sente za gavumenti tuziveeku tugende ku kirombo ebuyikwe tukwate ne zino sente ez'obuuma akawunga kagana tambaabantu bagamba eh. sente nabbanja nazitusa kubanti eh, eh, kakati batandise okwekyanga eyatere yasooka neegamba teyekyanze bane bayo bagichanze omanye nti president museveni yateeka sente ku simu kubadelegesa abaali bazze koloni ziremerako tezalemerako nabaga nti ebyomubyera bikandekyenkubuulira kati bazanyedde obubadi eyatera etandisa okuzanya obubadi ii gundi ozanya otya obubadi oyasoze oyasoze one noyiwa enva nga abantu bagenda kulya <laughs> kitegeeza gwe gweteyagala bagenyi bali bakuttirawo kati eyatere eh, tandisa okuzanya obubadde awo nabbaj ate anayitawo kakati bagabe bwaba post office nawulidde n'ababbi abalala tuzikuletera n'ewaka bajja ku transport sigazemeka <laughs> apollo team mbyobufuzi twakijja ku timu yatwala ekizungirizi ku mwezi timu yatwala ekizungirizi ku mwezi kuba kennedy abalasa bamutondera ekibwa ekito ne bamugaa nti ekibwa kyaffe ekyo kyekyabuukidde mu kizungirizi kennedy n'ateekawo nasa nayita abagezi bonna mu amerika ekizungirizi kyalemerawo kati ne baleeta people of average intelligence the other high intelligent people badda mm. mu wajiwinga mm. using the same structure na eh, Lumumba java deye yambi so kutusa sente kuchi kubyalo what happens is is that the money can reach in the hands of the NRM leaders mm. but shared by people kubaba NRM leaders na boba tegeri mm. if we popularize our party mm. party yafu yeyongera mbu e- e- e- enywera eh. measures why don't you study the Lumumba system ebadde for the first time eri kibadde kimukubya sente kutuukawa are you sure anti nabbanja ajja kukola ne sente zakutuuka kubantu i'm telling you okay. why anti nabbanja talina presidential ambitions ali average nabagana nti lumumba ye secretary jenu ni kirunda abata kuzi nze tuwabu mu Uganda the first one gulesi bingira kakonge baamuti mm. gulesi bingira yali awambi obote mm. gundi mbabazi yali awambi mseven mm. felix onama ya wamba <laughs> amie so, ni wala ni wala jionu ya secretary jenus atabati na presidential ambitions who did not have presidential ambitions his role is a kirunda and kasule mumba kasule mumba kakati team wenu teina presidential ambition ere sobolo kola ere sobolo kola tuve kompo yote nunyamu vyayo eja kuweleza bantu eja kuweleza bantu abantu bagunye ati mseven na yashiga ze constant touch na bo mm. nti bamanyo kubaku bamauli ye ne ye oda ye ya tuuse oda ya mzee ya tuuse ya ise ba commissioners permanent secretaries na haba gamba mwe nalonda mwe kasita gwe owulira omuntu yenna nze tonkubira simu ntiwange azaagala obaani eh. naye gwe zikwata ozimuwe nze nkuvuga okutuusa eruzira sente baziduseko kati bali mu buuma buno obwamukwezi eh, eh, anti kati ye purezidenti amanyi hmm. nti ayina omulimu gwayagala okuwaani naye katumba bamwogeddeko ebintu bimeka Eh, eh, linda katudde wali ntobinzuzako eh. president ayina obulimu bwayagala okuwaba kirabika nebagala tugende mumawulire tufune omuvuka bamwyita ndawula wa investigator tufune omusajja bamwyita nsumba kati mwemutegeere nsumba yakolako muhaigigi yakolako mukakiiko kano akebyettaka tebagenere bamudigingeyo disiyamalisi hmm. kati zembawulira mukibatamanyi spinet yange bakwata kati wulira ono sobadde awo bavume katharine bagene eh, president atukoko tulindeono yani gwewulira ubogera banyiga ebyabagamira birala ate ebyo byamaanyi nnyo supainati yange ebanywa ate waliwo akugidda kyola anyiiga katukweba nedakiika tantulire principle that is the hot bigandami bigandami ezokuba kubikalala <laughs> ate nze nkuba eh.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 tiamaloboozi mugawulira gani kati mubeere taafu mubeere ki ate sipaine tebalina kyakukikolera yabalema kati bagambye tekatunoonya amasimu ge tunoonye bayogera nabo tunyiga omuomu bwagana okwogera ebyuma gyebeeriminatirem kati munatta abantu bamekaaaxpose eh, eh, you amasimu gange gonna bagakwate hmm. banoonyeemu mm.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 mwana angeba mkubi mkazi wange bali wa muse muoganizi mama bali wa muja mama, ba, mama wange yangambe shikambo sichera bilanga singa ichireka mudame na alifude okuguru kwa angeku na okulaba singa tewagenda wamukomawo singa ntambula ba bamukubiraki pulezidenti nagamba nalweso nenakalema bulingi mirundi zimala mumulabe bagaana ajja kufa tamulabi nawulidde nga famiry abakatumba baliwo ayogeraga nti abakola kino ekyasobedde abantu bakirabira mukyabaita succession kati abantu batansa okwogera nti kati succession yo etandisa okulanti what is important bwekijira ku kadaga kubanze nabagamba nti buli muntu yenna ayina potensi esikira museveni ajja kkubwa naye mbagaa nti kadaga hmm.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 ate teyazibawa yagamba nti mbakakawaze naye seeki yefuga eggwanga tamalyagamba nti oyo mirundi oyo mirundi muzikirize sente ze ziyingire wano nzikirize emirundi yakagawale is nuclia is nuclia bom kati kati kankubattule nga ndi mwavu otegeere ate tewali gagawadde wali toninze nkugambi anti mbagamba mm.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 okunyonona emyezi naye kulubya nekawabusenga mujja kusasula nedda bakozesa bakozese ate kino tugenza oyiga nti abantu babakozesa nedda gwewaŋŋamba <laughs> nti ozuula noga nti tebasobola kusasula bajja kusasula bajja kusasula <laughs> kuliba ekijja mu simbi wabi kamusenga aliwulira empisa ewabi natunda ebibye eh, eh, eh. bairupe kakati tugeretamale president museveni goyogedde noga nti gino emyaka etaanoes tulinda kabineti ah, tulinda nokulaba kyengewali agenda anti kakati ngobolize hmm. teri agenda kwepanka gwebagoba agende teri aŋaŋala gino emyaka etaano giri very important hmm. yiwero museveni baka to 1986 amuteringe yo what is going to change we are going back to 1986 omanya omukulembeza nalo mu buyinza mwete mumanyi omukulembeza nalo mu buyinza alekawo ebintu byali kuuta ensi neemwewuunya ogenda kulaba abali kabangali bannankabirwabakiwanda abaddukabakiwanda bekukumyebannankabirwa bekazabekaza bannaabwe bonna bakubiddwa kagulubukaa kakubiddwa gondekatagala wa museveni sente abadde azijawa biliyoni tano biliyoni meka mbakubeeyi ah, ah, nedda kakati boyogerako bali ku seeke eh.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 president yeah. writes directly to the speaker so, so you convinced mm. in, in in the next in the next cabinet jetugenda mm. okufuna mm. frank tumwebaza tali and you happy about What that is, is, is. ba umuleko ogenda kuli embutu evuge ka mwenge nga wasanyuka lwaki nga minister abana abo batigomeza ensi abaana babadde sebalina gwe bamanyi banakomawo nga mwali mu eh, kale katonda akola mirako kyenkubuuliza hmm. can you write can the president write to the speaker name, names that are going to be changed within a very short time as Chwanda alleges and the president attended your contradicting. Ngayi yawandi si yinyini sibi ya chifu wipu. bibye eh, tamale eh. kakati kakati kale eh. gotumubaze gota yagala ah sikansi bagala hmm. niko miti bade bade jisula bali ne bazene eranze kase kasana uli dent government eronza akacheko kamaje kubabo kyaba kutteko wabwe hmm. kyaba kutteko wali wakabako mu ba impurugumeya jja kushalunga eri abantu nomugandi impurugumeya eri degundi eri denyabo bwebamuga nti eridde nyina ate yadduka nabambo watabayina nemulira mu kkubo when it came to geno katumba wamala the army has woken up how many people have died nababuuza nti mugavumenti ya museveni ozanyiramu ekinigeria ekyo i saved i saved lusi nakyobe miso saved nakyobe miso nesavinga baminisita balaba miso saved nakyobe bali babadde chiba minister abana basibe e- e- bali bamuna chobe chichana chulirako leba